Мид. Все, она обойдут. Еще один. Тоже коц может быть. Бомба же под тебя, да? Видел? Да, только сейчас видел, господи. I'm covering. SCP? Yes, yes. Yeah, okay. no.